3 bah, troisième atelier, troisième heure. Pilates, donne. Step, donne. Maintenant, bootcamp, c'est un entraînement militaire. C'est super hard. Je tiens, je le fais bosser. Je roule pas en Uno. J'ai une Ferrari et je tiens ça à 40 depuis depuis code Fitness Tour. Ouais, Je commence à être un